Vandaag weer een nieuwe budgetproduct van de week. En deze week is het eh, de nieuwe waterproof eyeliner van Catrice. En hij heet Imatic Dip Liner Waterproof. Ehm, hij kost 3,60 euro, 3,59 euro, maar ja, ze ronden het toch af. En ehm, dit staat erop. Het is trouwens de kleur 10 Stay With Me, gewoon de zwarte kleur. En ehm, dit staat erop. Waterproof eyeliner with dip applicator for easy and precise application extra long lasting. En dat long lasting, dat is echt waar. Want wat heb ik allemaal wel niet gedaan met deze <laughs> eyeliner. Ehm, ik heb er echt super hard eh, mee gejankt bij een film. was echt een super zielige film. En ik heb ermee gezwommen in het zwembad. En hij bleef gewoon echt perfect zitten. Hij ging helemaal, hij liep helemaal niet uit. Je zag zelfs mijn winged eyeliner nog aan het eind van de dag. Ehm, ja, het is gewoon fantastisch. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Want ik heb ook wel eens een waterproof eyeliner van Essence geprobeerd. Maar daar zag ik eigenlijk geen verschil eh, in met een normale eyeliner. Dat waterproof, dat eh, voegde voor mij niet veel waarde toe. En deze blijft gewoon zo fantastisch zitten. Dus mocht je nog op vakantie gaan of ehm, iets anders doen. Of bijvoorbeeld eh, in de regen naar school fietsen, want school begint eh, binnenkort weer. Of eh, in de regen boodschappen doen of wat dan ook. En je wil zeker weten dat je eyeliner blijft zitten. Koop deze dan van Catrice, want hij blijft echt perfect. Perfect, perfect, perfect perfect zitten. En hij heeft ook gewoon een mooi prijsje, omdat hij iets van 3,60 euro kost. Ehm, het borsteltje is als volgt. Het is niet zo'n kwastje wat je bij normale eyeliner ziet. Wacht, ik zal even laten zien ter vergelijking. Dit is gewoon echt zo'n kwastje met allemaal haartjes. Deze is trouwens van Essence. En deze is van Catrice. En die is een soort spons eh, applicator. Het is een klein sponsje die heel dun afloopt, het lijkt ook een beetje op een stift. Je dipt hem wel echt in de eyeliner, want je hebt ook van die ehm, hele smalle pennetjes. Even denken, zoals, zoals deze van Catrice. Dat is ook zo'n smal applicator ehm, product. Maar dit dip je er niet in. Dit komt eruit. En dit werkt meer als een stift. En dit is dus eigenlijk een soort combi van een normale eyeliner, maar wel met een heel handig uh, applicatorborsteltje. En ehm, hij is pikzwart. En ik zal het laten zien op mijn hand. <laughs> je kunt er een heel smal lijntje mee zetten. Maar je kunt hem ook veel dikker maken. Net wat je zelf wilt. En hij dekt ook mooi meteen. Hij is echt super zwart en daar ben ik blij om. Want soms heb je wel eens van die eyeliners die je dan ehm, twee lagen moet geven omdat ze eigenlijk niet zwart genoeg zijn. En deze is echt heel erg zwart. Wat ik wel moet zeggen is dat je met dit ehm, applicatorborsteltje moet je niet te hard drukken. Want dan krijg je een soort van ehm, lijn in de lijn. Of hoe zeg ik dat? Je ziet zeg maar dat het product door het borsteltje opzij wordt gedrukt en dan krijg je een soort pad. En ik ga even kijken of je dat goed kunt zien zo op camera. Ja. Kijk, je ziet zeg maar dat het, het binnenste deel van deze streep is wat dunner dan de buitenste delen. Omdat je eigenlijk te hard hebt gedrukt. Als je iets zachter drukt, krijg je een meer gelijkmatig lijntje. En dat is mooier. Dus eh, je moet niet te hard drukken met dit, um, met dit sponsje, omdat je dus anders niet een eh, gelijkmatig effect krijgt. Maar als je gewoon echt met um, geduld en niet te hard drukken een eyeliner zet, dan krijg je echt gewoon een super mooi resultaat. Ik heb vandaag ook deze eyeliner gezet met het product van Catrice. En ik ben er gewoon super over te spreken. En zeker omdat het vandaag zo'n regenachtige dag was, dacht ik geen betere dag om een waterproof eyeliner te promoten op mijn kanaal. Ehm, ik hoop dat je deze video leuk vond. Hij is een beetje kort vandaag. Maar ehm, er valt <laughs> gewoon niet veel slecht te zeggen over deze eyeliner. En eh, eigenlijk is de boodschap gewoon kort en krachtig. Hij doet wat hij zegt. En hij werkt gewoon prima. Ehm, ik hoop dat je deze video leuk vond en dat je er misschien iets van hebt opgestoken. Mocht je nog vragen hebben of andere dingetjes die je kwijt wil, eh, laat dan een comment achter onder mijn video. En abonneer je meteen even op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.